客様に少しでも心の私の名前が頭のどこかに残るような熱い演舞をしたいと思いますのでご声援のほどよろしくお願いいたします強い志を抱き目指すはてっぺんよさこいソーラン志 医生。 ありがとうございました